orao pojede crva i poleti naravno. I samo u toku leta crv onako izađe na guzu i pogleda dole i kaže orlu orale, orle, na koja smo visini? Kaže orao, hiljadu i pol, kaže crv, nemoj srat. <laughs>